हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज का ये वीडियो सी लैंग्वेज का और सी लैंग्वेज में हम सीखेंगे कि हम इंक्रीमेंट कैसे करा सकते हैं इंक्रीमेंट कराना पहले भी बता चुका हूं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो सीखेंगे ही इसमें हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे तो जो सी लैंग्वेज की फाइल होती है उसकी जो हेडर फाइल होती है वो होती है हैश include stdio.h तो यहाँ पे लिखा मैंने stdio.h फिर एंटर प्रेस किया और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे मेन फंक्शन तो यहाँ पे लिखा मैंने इंट मेन और इसको क्लोज किया और यहां से करली ब्रेसेस को ओपन किया और अब यहां पर इंट टाइप का एक डेटा टाइप ले लेंगे तो यहां लिखा इंट ठीक है और यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं ए और इसमें असाइन कर देता हूं 1 ठीक है शुरुआती दौर में इसमें हमने 1 असाइन किया है और फिर यहां पे व्हाइल लूप लगा लेता हूं व्हाइल लूप के बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं आपको व्हाइल लूप कैसे यूज करना है और a इज इक्वल टू यहां पर ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने a इज लेस देन 12 कर दिया ठीक है तो ये इस तरीके से कर दिया हमने और यहाँ पे लूप की बॉडी करली ब्रैकेट से बनती है तो यहाँ करली ब्रैकेट से लूप की बॉडी बना दी फिर यहाँ प्रिंट प्रिंट करवाने के लिए लिख दिया क्योंकि ये सी लैंग्वेज है तो यहाँ पर प्रिंट लिखा जाएगा अगर पाइथन होता तो प्रिंट लिखते ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ पर परसेंट डी करेंगे ठीक है परसेंट डी क्यों करेंगे क्योंकि ये हमने लिया है डेटा टाइप जो यहां पर ये देख सकते हैं ये इंटीजर लिया हुआ है तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो परसेंट डी होता है दैट्स वाई और यहां पर ए की वैल्यू को करवा देंगे प्रिंट ठीक है इतना हमने कर लिया और देखिए यहां पर जैसे ही आएंगे तो अब देखिए अब इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में चल के इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहां कर देंगे ए प्लस प्लस ठीक है नॉर्मली इसी स्टाइल में वाइल लूप लगाया जाता है ठीक है और अब यहां से क्या करते हैं फाइल पे जाके सेव फाइल पे जाके और पर मैं लिखता हूं whi.c ठीक है और इसको सेव कर देता हूं अब यहां से बिल्ड पे चल के इसको कंपाइल करवाते हैं अगर हमारा प्रोग्राम यहां पे देख सकते हैं एक कर्ली ब्रेसेस छूट गया है इसको भी क्लोज कर लेते हैं अब इसको सेव करके फिर फिर इसको यहां से बिल्ड पे जाके कंपाइल करवाते हैं तो अब ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा और कंपाइल्ड होने के बाद फिर यहां से बिल्ड पे जाके रन करवा देंगे इसको तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक प्रिंट होकर आ रहा है बीच में गैप नहीं प्रिंट हो रहा है तो गैप को प्रिंट कराने के लिए थोड़ा सा यहां पर गैप दे देते हैं हम ठीक है और अब इसको सेव करते हैं तो ये सेव करता आप देख सकते हैं यहां से इसको दोबारा से कंपाइल करवाते हैं क्योंकि यहां पे गैप दे दिया है हमने आप देख ही सकते हैं और अब रन करवाया तो यहां पे देखिए बीच-बीच में गैप भी क्रिएट होकर आ रहा है तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं ये तो पहला एग्जांपल रहा यहां से चल के न्यू फाइल लेते हैं एम्प्टी फाइल ले लेते हैं और आप दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो ये तो सिंपल तरीके से आप पहले भी जानते होंगे इस चीज को ठीक है थोड़ी सी चेंजिंग अब डिक्रीमेंट करवा रहे हैं ठीक है तो हैश इंक्लूड एच और फिर यहां पर इंट मेन फंक्शन बना लिया हमने और अब खाली ब्रैकेट लगाया और फिर यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप ले रहा हूं और यहाँ पर ए नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूं इसमें असाइन कर दे रहा हूं मैं 30 ठीक है 30 असाइन कर दिया इसमें और अब मैं क्या कहूंगा व्हाइल लूप में कंडीशन को चेंज कर रहा हूं यहाँ पे व्हाइल लूप लगाया और आप फॉर लूप भी लगा सकते हैं और यहां पे कह रहा हूं ए इज ग्रेटर देन इस बार ग्रेटर देन किया मैंने ठीक है ध्यान दीजिएगा इस बार ग्रेटर देन किया है और ग्रेटर देन 12 कर दिया है ठीक है और ये करने के बाद लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बना करके फिर प्रिंट एफ लिखेंगे प्रिंट एफ और फिर यहां पर चूंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी होता है तो परसेंट डी लिख करके और फिर ए की वैल्यू को करवा देंगे प्रिंट बस इतना ही करना है हमें एक चीज ध्यान रखनी है यहां पर गैप हम दे देंगे और फिर इसको क्लोज करके फिर यहां पर ए माइनस माइनस यानी यहां पे देखिए डिक्रीमेंट हो रहा है माइनस माइनस का मतलब डिक्रीमेंट घटता जाएगा पहले बढ़ता जा रहा था इसके पहले जो प्रोग्राम हमने बनाया आप देख सकते हैं यहां पर तो यहां पे बढ़ता जा रहा था और अब ये घटेगा ठीक है तो अभी इसको दोनों ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं एक ब्रैकेट छूट गया है तो ये यहां से क्लोज करके फिर इसको अब सेव करने की बारी है तो यहाँ पे D E decrement dot C के नाम से सेव करता हूं इसको डॉट सी लगाना जरूरी सी लैंग्वेज के फाइल की एक्सटेंशन होती है अब यहां पे फाइल पे जाके कंपाइल करवाते हैं कोई एरर नहीं है तो फाइल हमारा सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया प्रोग्राम हमारा ठीक है और ये रन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 30 के बाद 29 फिर 28 27 26 25 24 23 22 और ये घटते क्रम में चला जा रहा है इट मींस कि ये डिक्रीमेंट हो रहा है तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझ में आ गया होगा अब बात कर लेते हैं प्री इंक्रीमेंट तो अभी मैं प्री इंक्रीमेंट करके दिखा रहा हूं व्हाइल लूप में तो एक और फाइल ले लेते हैं यहां से एमपटी फाइल ठीक है और यहां पर हेडर फाइल बना लेते हैं हैश डॉट एच ठीक है और फिर यहां पर इंट मेन लगा लेंगे ये लगा लिया हमने और यहां पर आएंगे कर्ली ब्रैकेट लगा लेने के बाद इंट एक वेरिएबल हम बनाएंगे ए नाम से और ए में क्या असाइन कर देते हैं जीरो असाइन कर देते हैं ठीक है और फिर यहां पे वाइल लूप लगाते हैं ठीक है ये वाइल लूप लगा लिया जो बिगिनर होते हैं वो ये सोचते हैं कि अरे कहीं गलती तो नहीं हो रही है यहां जैसे क्वेश्चन दिया जाता है एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है उस कंडीशन में मैं उस चीज को प्रॉब्लम को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं मैंने उस चीज को फेस किया है तो इस वजह से वीडियो क्रिएट कर रहा हूं अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं प्लस प्लस ए कर दे रहा हूं ठीक है अब प्लस प्लस ए कर दिया तो कुछ स्टूडेंट तो ये सोचने लगते हैं कि अरे ये तो गलत है एरर आ जाएगा ठीक है तो ऐसी कोई बात नहीं है एरर नहीं आएगा आपका प्रोग्राम चलेगा ये सही भी है अब यहां पे कहां पे कर दिया ग्रेटर देन 5 ठीक है i++ लेस देन है और फाइव ग्रेटर देन है ठीक है ये कर दिया इस तरीके से अब दोनों सेपरेट दिख रहा है आपको अब ये इस तरीके से करके और फिर नीचे आएंगे आप प्रिंट करवा देंगे तो यहां लिखेंगे प्रिंट एफ सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ ही लिखेंगे और यहां पर परसेंट डील देंगे क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर है जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं और यहां पे ए लिख देंगे ठीक है और टर्मिनेट करके और दोनों ही ब्रैकेट्स को क्लोज कर सकते हैं आप ठीक है यहां पे जाके आ, पहले ब्रैकेट को क्लोज किया फिर यहां पे रिटर्न जीरो कर देते हैं रिटर्न जीरो ओके ये कर दिया हमने और फिर अब यहां पर एक ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे बॉडी करली ब्रैकेट से बनाते वक्त एक ब्रैकेट छूट गया था जिसकी वजह से ये एरर आ गई कोई दिक्कत नहीं इसको सही कर लेते हैं और यहां से जाकर के इस तरीके से कंपाइल करवाएंगे तो अब ये कंपाइल हो गया और यहां से रन करवा देंगे तो ये देख सकते हैं एक दो तीन चार प्रिंट होकर आ रहा है ठीक है